Хренати вам. Ёпарасы. Засняла. Ну, вот. Ну что, по-прежнему 1-0 в пользу Кати. Э, едем дальше у слова номер три. Ну третье слово гораздо проще, чем первые два. Третье слово О, ну, ужик. Успел. Да, и кто этот ужик такой? Ёб твою мать, блядь! Ёб твою мать! Охуеть просто! почти ебать его Ты шо, ты шо? Сиди в машине. Сиди в машине. Ёб твою мать. эта игра всего 44 рубля 99 копеек. Артикул уточните по телефону 8 800 700 170. Количество товара ограничено. You Natural. Вы и метро. ТРЦ Ахимов Сити празднует свой день рождения. Блядь! Ёб твою... Сука, блядь! алкаша заведу. Он хотя бы стихи знает. Какое-то веселье. Мне вообще бесит, когда люди лезут в мою личную жизнь, даже если это мои друзья. Ну даже сейчас с одноклассницами, э, у них всех есть дети. И они, знаете, такие одержимые мамаши, потому что они весь вечер разговаривали... Нахуй. Съездили, блядь. Да? Я пошутила, а Федя поверил. Живой? Вылезай. Федя, ты жив? Да, да. А что случилось? О, скользко. Открывай. Вылезай. Ёбаный в рот, блядь! вообще совсем это не интересно. Более того, они понимают э, степень рисков да. и опасности. Да. Потому что, да, безусловно, э, не застрахован и на треке. Но в 95 случаях из 100, если ты упал на треке... Блять! на к нам в студию, этот человек <clears throat> занимается много какими проблемами, онкологией в том числе. Да, сука ты ебаный в рот, блядь. твою мать! Тихо, тихо, тихо, тихо, сука!